ကလေးတွေမှာ ကျွန်တော်တို့ကတက်တယ်ဆိုပြီးလာရင်အကြမ်းမြင်ကတော့နှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့နော်ကိုရှေ့မှာတက်နေတာတေးကြတယ်ဆိုရင်တော့ခုနကပထမဆုံးမိကုံဖြစ်တဲ့ တက်နေတဲ့အချိန်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်နေတဲ့အချိန်မှာကလေးတက်နေတာသိကြတယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကနည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့စပြောတာတော့နံပါတ်1တက်နေတဲ့ကလေးကသူအနေရရှိတဲ့နေရာတစ်ခုခုမှာတော့တက်မနေသင့်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုမှာအစွန်ဖျားမှာတက်နေတာတို့စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့သူတက်နေတဲ့နေရာလေးကကလေးအတွက်အနေရမရှိတဲ့နေရာလေးဖြစ်ရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ဘေးလေးဆောင်းလို့ရရင်တော့ စောင့်ပေးထားပါဟုတ်ကဲ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆောင်းလို့ရရင်လို့ပြောတာပါကလေးတွေမှာတက်ပုံတဏီမျိုးစုံရှိပါတယ်အဲ့တော့တချို့တက်ပုံတဏီကဆောင်းလို့မရပါဘူးနော်အဲ့တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်တက်ပါစေနော်သူ့သွားပြီးတက်တာယူသွားချုပ်ချယ်မနေနဲ့ရတယ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ကလေးရဲ့ပါဇက်နှာခေါင်းဒါလေးတွေတော့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့မှာပိတ်ဆို့နေတဲ့အံဘတ်တွေရှိရင်တော့ဒါဖွင့်ပေးဖို့လိုတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီ၃ခုကအရင်ဆုံးအရေးကြီးတာပဲဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ရင်나이လေးတော့တစ်ချက်မှတ်ထားလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတက်တက်တဲ့ အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့အရန်စကားပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆို9မိနစ်လောက်ပြက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခုခုလုံးမလားဒါမှမဟုတ်စီုံစီကန်းမှာရေးပေါ်ကုသမှုယူမလားဒါရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာထားမလဲဘေးလေးဆောင်းပေးထားနောက်ခုနပြောသလိုနာရီလေးမှတ်ထားပြီးတော့နှာခေါင်းတွေပါးစပ်တွေမှာအံပတ်တွေပိတ်ဆို့နေရင်တန်ရှင်းလို့ဒါပဲလုပ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်မလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာ ဟိုငရေကမှုတ်ချတာဖိတာချိုးတာเนาะခြေလက်တွေချိုးတာချိုးတာဖိတာเนาะတက်နှိပ်ထားဒါတွေဘာမှမလုပ်ပါဘူးမလုပ်ရဘူးဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီး suggest လုပ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖုန်းလေးရှိရင်မြန်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပေးထားပါအဲ့ဒါလေးကတစ်ချိန်မှာဘလို့တက်တယ်လဲဘာလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဆိုတော့ဒါတော့တက်နေရင်ဘာလုပ်မလဲပေါ့အဓိကတော့မိဘတွေကိုပြောချင်တာတအားမကြောက်ပါနဲ့เนาะဆိုတော့ဒါနံပါတ်1ပါပြီးတော့နံပါတ်2ကတော့ တက်လာတဲ့ကလေးပေါ့နော်ဆိုတော့တက်လာတဲ့ကလေးတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဘယ်လိုခွဲလိုက်လဲဆိုရင်အတက်အစစ်နဲ့အတက်အတုဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအတက်အတုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အတက်နဲ့စင်တူတဲ့တချို့တက်တယ်လို့ထင်တဲ့ခါတလေကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုနိုင်ကတက်တယ်လို့ထင်တဲ့အရာတွေကအတက်အစစ်တွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီ data တွေအရာစရင်းစရာတွေအရာပြောရင်စီးုံစီးကန်းတွေကိုလာပြတဲ့တက်တယ်ဆိုပြီးလာပြတဲ့ကလေး100မှာ30လောက်က အတက်အစစ်မဟုတ်ပါဘူးတက်အတုတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းကအရင်ဆုံးဒီအတက်ဒီအစစ်လားအတုလားဆိုတာခွဲဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်အတက်မဟုတ်တဲ့ဟာကြီးကိုတက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆက်လုပ်ရင်လောက်ရမယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတွေးစစ်တာတွေဓာတ်မှန်ရိုက်တာတွေစေးတောက်တာတွေအများများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအတက်အစစ်အတုခွဲဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုခွဲတဲ့နေရာမှာအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ handphone လေးတွေ smartphone လေးတွေကတော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်အခုဆိုတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဟိုဇေယဝတီကြောက်တကားနော်နွားမွေးတဲ့ကလားကြီးကလည်းသူလာရင်ဖုန်းလေးနဲ့လာတာပဲရော့ဓမ္မကြည့်ဆို तू ကဘာသာစကားမတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ဖုန်းလေးနဲ့တော်တော်အလုပ်ဖြစ်တယ်နော်ဟိုတကယ်ဘာသာစကားတတ်တဲ့သူတဲ့တောင်ပိုအလုပ်ဖြစ်သေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအစစ်အတုခွဲတဲ့နေရာမှာ ဒီဖုန်းလေးတွေနဲ့ရိုက်ထားတာရေးကြည့်ပါလေကျန်တာတော့ကျွန်တော်တို့မှာခွဲခြားတဲ့အချက်တွေရှိတာပေါ့အဲ့တော့အတက်စစ်သေးကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ခွဲပါလေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီအတက်တီဖြားပြီးတက်တာလားမဖြားပဲတက်တာလားကျွန်တော်ထပ်ခွဲပါလေအဲ့တော့ပထမမေကွန်းဖြစ်တဲ့ဖြားပြီးတက်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်ပြန်သွားပါမယ်လေးတယောက်ကဖြားတက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခါနှစ်ပိုင်းထပ်ခွဲပါလေယောဂတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တာမန်အဖြားကြည့်ပြီးတက်တဲ့ကလေးတွေပါ ကလေးအယောက်တရာမှာ30လောက်တက်တက်တယ်ဘာမှကလေးရဲ့အုံနောက်ကိုအကြံမြင်မထိခိုက်ဘူးနော်မျိုးရိုးလိုက်တက်တယ်တစ်ခါတစ်ခါပြန်တော့တက်တက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီကလေးတွေကများသောအားဖြင့်အသက်6လနဲ့9နှစ်ကြားလောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အများစုဟာတစ်ခါဖျားရင်တစ်ချိန်လောက်ပဲတက်တယ်ခဏလေးပဲတက်တယ်နော်နောက်ဟိုတကူလုံးတက်တာပေါ့တချမ်းနဲ့တက်တာတို့ဘာလို့မို့ကျွန်တော်တို့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီတာမန်ဖျားပြီးတက်တဲ့လက္ခဏာတွေရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး လေးဟာသူ့ထိုင်ထလမ်းလျှောက်စကားပြောရလဲဖွံ့ဖြိုးမှုကောင်းတယ်ခုနကလိုတာမန်ဖျားပြီးတက်တဲ့လက္ခဏာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီလိုတာမန်ဖျားပြီးတက်တဲ့ကလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒါဟာအဖြစ်များပြီးတော့မိဘတွေဘက်ကတော်တော်စိုးရိမ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရိုးရိုးလေးပဲပြောတယ်။ဒါဟာ အနေရမရှိဘူးမတက်အောင်လဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့ဗီဇာအဆုံးဖြတ်ပြီးသားเนาะအဖျားကြစေးတွေဂျိုတိုက်လဲခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တွေးရှိချက်တွေအရအဖျားနည်းနည်းလေးနဲ့လဲတက်ရင်တက်မှာပဲအဲ့တော့ဒါကိုသိမစိုးရိမ်နဲ့တက်ရင်တက်တယ်မှတ်ဟုတ်ကဲ့เนาะတက်တော့မှပဲခုနကပြောတဲ့ကိစ္စတွေလို့เนาะအချိန်တန်ရင်သူကသူတက်ကြသွားလိမ့်မယ်ဒါကတော့တာမန်ဖျားပြီးတက်တဲ့အုပ်စုပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာဖျားတက်ပြီးတော့ နော်ဒီအုံနောက်ထဲမှာပိုးဝင်ပြီးဖျားတက်တဲ့အုပ်စုတွေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအုံနောက်နေရောင်တာတွေအုံနောက်ရောင်တာတွေကျွန်တော်တို့ခေါ်တာ meningitis တို့ encephalitis တို့ခေါ်တယ်ပေါ့သူပြင်ဆရာကြီးဦးစောဝင်းပြောသွားတဲ့အပိုင်းတွေနဲ့အများကြီးဆက်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကာကွယ်ဆေးတွေကြောင့်နော်အများကြီးဒီယောဂါတွေကိုကာကွယ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုကာကွယ်ဆေးတွေမထိုးထားတဲ့ကလေးတွေမှာပိုဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးတွေကလည်းဖျားပြီးတက်တက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ခုနကတာမန်ဖျားတက်တဲ့အုပ်စုနဲ့တော့အများကြီးကွာပါတယ်ဘာကွာလဲဆိုရင်သူတို့ကတော့တစ်သက်လုံးတက်မလာဘူးခုမှဖျားတယ်တက်တယ်အကြာကြီးတက်တယ် နော်တက်ပြီးရင်လည်းသတိလက်ကြံတယ်ကိုတချမ်းမလှုပ်ကြံတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတစ်ခါဖြားရင်၄50ကတက်တယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုရင်တော့မိဘတွေဟာနီးစပ်ရာစေုံစေကံကိုအမြန်ဆုံးတွားပြီးတော့ကုသမှုခံယူတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါကတော့ဖြားပြီးတက်တဲ့အပိုင်းဖြားပြီးတက်တဲ့ကလေးတစ်ဖက်မှာမဖြားပဲတက်တဲ့အပိုင်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မဖြားပဲတက်တဲ့အပိုင်းမှာလေခုနကကျွန်တော်စပြောခဲ့သလိုပထမဆုံးဒါတက်တာတေးကြတယ်ကိုမပူဘဲနဲ့တက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်အုပ်စုထပ်ကွဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမအုပ်စုကတော့ဂုမ ပထမဆုံးကိုမပူဘဲနဲ့တက်တဲ့အုပ်စုဟုတ်ကဲ့ရှင်တသက်မှာတစ်ခါပဲဒီဘဝမှာတစ်ခါပဲတက်တဲ့အုပ်စုနော်ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကလေးကောင်းရင်အကြံပေးကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မလုပ်လဲလို့ပြောရင်ဒီကလေးတွေမှာအကြမ်းမြင်ပြောရင်တရားမှာအယောက်80လောက်ကတသက်လုံးမတက်တော့ဟုတ်ကဲ့ရောက်30လောက်ပဲတက်တော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဒါ first and provoke seizure ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးစတက်တဲ့အုပ်စုမှာကျန်တာအကုန်ကောင်းရင် ကျွန်တော်တို့တို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးမိဘတွေကိုနှစ်ခုပဲမှားတယ်နံပါတ်1နောက်တစ်ခေါက် တက်ရင်ဘာလုပ်မလဲရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာတယ်နံပါတ်2ကတော့ဒုတိယတစ်ခေါက်တက်ရင်တော့ဆရာဝန်ပြန်ပြပါဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပြန်တက်နိုင်တဲ့ယာခိုင်နှုန်းကွာသွားပြီပထမတစ်ခါတက်ရင်ပြန်တက်နိုင်တဲ့ယာနှုန်းကအရန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယတစ်ခါတက်ရင်တော့ပြန်တက်နိုင်တဲ့ယာခိုင်နှုန်းကအရန်များသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုမပူပဲတက်တဲ့ကလေးတွေမှာဒုတိယတစ်ခေါက်အထိတက်ပြီးဆိုရင်တော့နှစ်ခေါက် ဟုတ်ကဲ့တက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုအတက်ယောဂါအင်္ဂလိပ်လိုတော့ကျွန်တော်တို့ epilepsy လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဆေးတွေစတိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့တိုက်လဲဆိုရင်ခုနကတစ်ခါတက်တော့မတက်ဘူးပြန်တက်နိုင်တဲ့ရာနှုန်းနဲလို့ဒါပေမဲ့နှစ်ခါတက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတိုက်ပြီးပြန်တက်နိုင်တဲ့ရာနှုန်းများလို့ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးနှစ်ခေါက်အကြောင်းရင်းလောလောလတ်လတ်အကြောင်းရင်းမရှိဘဲနဲ့တကယ်တက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတက်ယောဂါသတ်မှတ်ပြီးတော့အတက်ယောဂါကာကွယ်ဆေးတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာ အ ਨੇ ဆုံးမတက်တဲ့ကာလနှစ်နှစ်လောက်အထိကျွန်တော်ဆက်တက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Thank you. CFAM, caring for well-being.